y me levanté. Go, go, go, go, ey, eh, ey. Eh. Cierra mi sac, baby. Ey, eh, positivo pues de marcha. A su ritmo todo pasa. Ey, no te vuelves famoso del día en la mañana. Cierra mi music de cuadros para el mundo. eh depresivo entusiasta. Ah, ah. Eh, eh, eh,